jävla <laughs> ja, Jag vill ha lunch någon gång. Ja. alltså, man ser inte att hon är less. less. <laughs> Där var någon som verkligen inte ser som en PK alltså. Hon är ju fett snygg. Nej, vad fan! Jag chillar ju, jag skojar, jag chillar bara. Fel. Ja, varsågod. Jag, jag ser inte för det här ögat. Så. Ja, ah, men eh, det finns skål. Ja, det är Men, eh, eller vi kör, kan vi köra om? Kan vi köra om? Ja, vi kör om. Det funkade. Och Maja, Maja. <laughs> Och Maja skulle, Maja skulle. Vilket håll ska vi gå? Så, men då kan du köra hela... Alltså, eh, Inte viljat inte. Men va? Vad är det jag säger? Det är skönt. Det är typ skönt. Hej! jag fattade inte. Jag att vi skulle gå in. Ja, ska du sätta dig i den här scenen? Jag ska gå för den. Ljus på just den. Eh, eh, hon har på. Vad fan har du gjort? jag gillar ju läsfrihet. Men vad fan har du skrivit? Nej. Skriv att jag inte kommer... Ta det en gång till. Ja. Vadå? är Ingrid. Jag gillar det. Det kanske. Vänta, förlåt jag fick hjärnsläpp. Vänta en minut innan du går. Vänta en minut, en minut. Nej, jag blev, jag blev rädd att jag skulle dö Du prickligt. kendini